YouTube channel. So we're at the beach. <laughs> so it's kind of like so scary because So we're at the Haleiwa beach. So yeah, with my friend. Oh shit, what the fuck? guys. Tapos tayo nag-change. Bakit? Tayo tayo lang naman. Tayo tayo tayo lang. Hindi at ang lang. After that ko. Nagpapantay na pa yun. Sa akin hindi naman ako. Alawan ko yun. Yan. Why do I do that far? <laughs> Rambo. One girl, two, look at you. Wearing shoe. Hawan, Jel. Harap ka nga. Hi. Harap ka isa. Ha? Harap ka nga. Bakit? Isa. Ha? Harap ka sa akin. Usap tayo. Ayaw na, kagamit tao, diyan tayo. Padi, ah. ah. Ang dami namang bato dyan. Ang daming tao dyan. Bes, daming tinik. Daming sip. Ang dildil. Bes, shit! Tara na! Kainan na! Hey, can I show that? You. No. Harangan ano, una pipili yan. Oh my god. 아, 나 소판 많이 떠볼게요. 이야. 별로. 아, 쟤네 쇼폰. 소판! Wenzo, don't do that again. Kasi nasa taas. Takot talaga. Ala, bastos. Ala! Ito kaya. Ito kaya. Yung? Yung Oh, hey guys, so we're done. So, tapos na kami naligo. Wala na kayo nakalimutan? Hindi na. one. Dry. I want shower. No. Daan, tagay, matang. Ay, ang dating green food dyan. So we're going to change already and then go home, yes. Napagalitan ako. Ano may nakakita niyan? Yung pagmumukha na lang pwede guys. Ah! <laughs> Gago. <laughs> Shit. Ano, Dalabad ka lang. Hindi ka nag-brain na ano. guys. Bye na muna. Fish Bye. Hey guys, so we're going home now. So tapos namin maligo guys. Parang ang bilis lang. Like, parang kakarating lang namin and then like one hour lang. Yeah, and then go yeah, home. One hour lang work. kasi. Labi ko din. Malabay. tapos maghintay pa kami ng bus. Like half hours. So I chose to end this one. Ooh. So guys, this is for today. I hope you enjoy it. So yeah. So bye. Bye yo. Peace. I mean wait. <laughs> what? Wala. You leave me? Bye-bye na ako. Bye guys. Bye. And then yeah. Follow me on my IG and in my page though. peace.